Mradi huu unatoa ujumbe duniani kwamba Tanzania inaweza kutekeleza mambo makubwa ya kuweza kubadilisha hata taswira yake na ya ulimwengu, kwani bwawa hili linaonekana kutokea anga za juu kabisa na kuweza kuwa na alama katika ramani mpya ya dunia. Napotaja mabwawa makubwa ya kufua umeme duniani, bwawa hili nalo linaingia kwenye orodha hiyo. Mradi huu utatuletea umeme wa uhakika kwa ajili ya maendeleo endelevu na kwa ajili ya kutimiza ile ndoto ya kuwa na mradi wa aina hii iliyokuwepo tangu tulipopata uhuru. Hivyo basi, hatuna budi kuwashukuru wote waliozaa fikra hii na kushiriki katika utekelezaji wake kwa nyakati na namna mbalimbali mbali kama ilivyoelezwa na mtendaji mkuu wa TANESCO ndugu Maharage, kuanzia wazo wakati wa Mwalimu Nyerere hadi utekelezaji. Binafsi, kabla sijaja hapa, nilipata fursa ya kutembezwa maeneo mbalimbali ya bwawa hili na nimeona kazi kubwa na nzito iliyofanywa na wakandarasi consultant, lakini na ndugu zetu wa Kitanzania, mainjinia na wengine wote walioko kwenye mradi huu. Ni kazi kubwa yenye ubora na viwango vinavyotakiwa.